baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. I'll, I'll be, I'll be. Benim. İyi ki doğdun Talha İyi ki Talha İyi ki iki iyi ki doğdun Talha Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Allah vergisi, iyi ki benim oğlumsun, iyi ki benim paşamsın. Güzel oğlum benim, güzel paşam benim, bol rızıklı oğlum benim. Allah vergisi. Olabilir. Videoyu mu çektin? Ben de alacağım. Al ne yapacağız? Ben çektim şimdi bir tane daha. Bir de fotoğraf aldım. Ben de çektim. Annem Ver eline ver. Arkanda. Böyle yatır. Böyle. Ver eline ver eline. Dur teyze dur. Siz geçsin geçen ikiniz çekildiniz şeyi? Çekildiniz mi fotoğraf? Tamam. ben de geç aynen. Hadi. Hadi herkes. İyi ki doğdun Muhammed Talha. İyi ki doğdun. Muhammed. Söyle Ay. Sarıl annem sarıl sarıl Muhammed'e. Sarıl Muhammed'e. Sıkışma. Şöyle bak. Bak şöyle bırak. Boynunu bırak. Thank <laughs> you.